Fala povo! Hoje nós vamos a mais um tutorial da Godot. O assunto em pauta hoje vai ser o Git. Muita gente tem dúvidas sobre o Git, alguns confundem ele como uma ferramenta de backup, entre outras coisas. Na verdade, o Git é um instrumento para versionamento de código ah, e imagens também podem ser versionadas. No entanto, cada alteração da imagem vai gerar um, uma cópia do arquivo anterior. Então, se vocês forem trabalhar constantemente com imagens, não é tão uma boa ideia que vocês usem o Git. Vai ficar um arquivo de repositório muito grande. Mas ele é bem recomendado para vocês poderem manter um histórico também dos arquivos de imagens ou qualquer outro arquivo de mídia dentro do projeto. Você vai escrever seu código, testar e mais para frente do desenvolvimento do projeto de jogo seu, você vai modificar esse arquivo, escrevendo coisas em cima, alterando. A mesma coisa vai acontecer com as imagens, às vezes você pode alterar uma aqui, outra ali. Mas o que acontece se em dado momento você lembrou de uma coisa que você tinha feito lá no começo do projeto ou num código, numa imagem, só que perdeu isso que subscreveu. O Git resolve isso, porque ele guarda uma versão de cada coisa que você fez, como uma timeline. Então você pode voltar no tempo e pegar aquele código e reusar ele na frente. Ele evita perdas de código, entre outras coisas. O Git também pode ser usado como uma ferramenta de backup. Não há problema quanto a isso. Basta você salvar os arquivos em um local diferente do sua pasta de projeto, de preferência uma outra HD. E eu vou começar o tutorial explicando como o funcionamento básico do Git. E para quem já é craque no Git, mais adiante eu vou dar umas dicas específicas para dentro da Godot que vai tornar o trabalho de vocês um pouco mais interessante. Primeiramente, para instalar o Git, vocês vão acessar esse link. Vou passar aqui. Seguir essas instruções aqui. Pulem essa primeira etapa. No Linux é este comando. Dependendo da distro é esse. No Mac vocês podem usar este link, é um instalador gráfico, ou este comando para instalá-lo pelo MacPorts. Para quem usa Windows, tem um caminho um pouco mais árduo. Vão vir neste site, fazer o download e seguir as instruções. E agora vamos para Godot. vou criar um projeto novo cria uma cena Está tudo ok. E agora vamos à etapa do Git. Vou abrir um terminal ou prompt de comando. Vou navegar até a pasta do projeto e vou inicializar o meu repositório Git aqui dentro. Se você já fez todos os passos anteriores da instalação, o comando é este. Git init. Não esqueça do espaço sempre. Ele vai dar essa mensagem que inicializou o repositório. Ele vai ser sempre uma pasta oculta dentro do seu arquivo diretório de projeto. Agora, o primeiro macete, muito importante. Eu sempre guardo este arquivo aqui. Vou copiar e colar ele dentro da pasta do projeto. eu vou renomear ele. Eu posso renomear para a interface do, de arquivos no Linux ou no Mac. Para quem usa Windows, o comando é esse. Veja que eu deixei tudo que está na frente da extensão e só copiei o que está da extensão em diante. Lembrando que uma extensão de arquivo pode ter muito mais do que apenas três caracteres, como muita gente pensa. Ou seja, estou criando um arquivo sem nome, só com a extensão que ignore aqui dentro. Isso vale para Windows. Para Linux e macOS, lembre-se que ele é um arquivo oculto. Se eu for visualizar esse arquivo, ele nada mais é que um conjuntinho de linhas. Cada linha representa um tipo de arquivo que vai ser ignorado, por isso é git ignore. Aí ah, eu estou ignorando alguns arquivos temporários, o arquivo de swap, o arquivo do cache da própria Godot. Eu estou ignorando aqueles arquivos Retumbinei do Windows, estou ignorando várias coisas que não precisam ser versionadas. Esse é um arquivo muito útil para você reduzir a complexidade do seu repositório Git. Esse é só mais um macete. Uma vez criado isso, eu posso vir aqui e o próximo comando git add ponto. Essas três palavrinhas vão fazer que o Git adicione todos os arquivos que estão na árvore do projeto ao repositório. Eles passam a ser versionáveis. E o próximo comando, git commit, iniciando meu projeto. O commit é uma mensagem de é um ponto na sua linha de tempo. Eu posso usar esses commits para navegar entre a linha de tempo do meu projeto. Veja bem que aqueles arquivos que estão na raiz do projeto foram adicionados, graças ao git add. Se eu quiser a qualquer momento ver a linha de tempo, venho na pasta do projeto, git k Isso aqui ele monta uma linha de tempo. Esse aqui é o utilitário gráfico mais leve que a gente tem por Git, eu uso ele constantemente. Vai dar o autor daquele commit, a data, as diferenças entre os arquivos. No caso aqui foi tudo adicionado, então ele está colocando uma lista de tudo que tem nos arquivos. Para vocês compararem, Essa aqui é uma linha de tempo da Godot. Isso aqui é uma cópia do repositório que eu tenho no GitHub, de onde eu baixo o código da Godot sempre e compilo para ver quais são as novas atualizações e features que tem na engine. Grandinha, né? Agora, o primeiro macete. Git cracking. Esse é um arquivo parecido com o GitK, só que ele é mais parrudo, por isso eu nem fico usando ele direto, mas ele é muito bom para fazer uns ajustes para quem não quer usar a linha de comando. Essa aqui é a linha de tempo da Godot, como eu acabei de demonstrar. Percebam que há uma diferença muito grande entre o GitK e o GitKraken. Aqui é tudo mais bonitinho, né? As fotos do pessoal que fez o commit, aí do GitHub. E aqui as mesclagens das ramificações, né? Cada ramo é uma pessoa diferente trabalhando dentro da engine. E nós iremos aqui agora abrir o nosso repositório recém-criado. Quando você instala o Git Kraken, ele escolher seu PC para procurar todos os repositórios Git existentes. Vamos aqui. Vou abrir nosso Git Tutorial. bem levinho, não? Aí onde começa o nosso Git. Eu vou adicionar um script aqui. Tá ali, tá bonitinho. Dou Ctrl S. E vou adicionar ele Vou adicionar primeiro script. Voltamos aqui, ó. Já está versionado isso aqui no Bitkraken. Dá a informação das modificações. Ele mostra o arquivo que foi modificado, no caso o node, a nossa cena sofreu modificações. Ele dá essa informação. O arquivo novo. Tudo que tiver em verde aqui é novo, tudo que tiver vermelho foi removido. Aí você tem uma noção de o que aconteceu naquele arquivo. Muito útil, não? Sempre lembrem-se desses dois comandos. Git, add ponto, git commit, traço am e a mensagem daquele commit, uma descrição breve, mas o mais detalhada possível do commit que você está dando. Agora, o macetinho. Eu prometi um grande macete, até para quem já conhece Git. Eu deixei aqui no, no Gist do GitHub um pequeno script de versionamento para ser usado em projetos da Godot. O funcionamento dele é o seguinte, toda vez que nós pegamos o nó principal do jogo, como eu já criei uma função para facilitar a nossa vida, venho aqui, colo ela no começo do script aqui e no read eu chamo ela. Quando eu chamo essa função, ele vai verificar onde está instalado o git e executar aqueles dois comandos que eu acabei de mostrar para vocês no terminal, que é o git add e o git commit, dando já uma informação desse commit automático. A data não preciso, porque vocês viram o editor se encarrega para gente. E quando eu inicializo ele, não dá mensagem nenhuma aqui, nem aqui, nem nada. No entanto, o meu código da Godot foi versionado. Agora a informação de forma segura aqui dentro. E toda vez que eu salvar e testar o projeto, se houver alguma alteração vigente, ele vai salvar essa atualização. Logicamente, se não houver alteração nenhuma, ele não faz nada. E você tem o seu código de forma segura. nós temos agora o Git integrado a Godot Engine. Vou deixar para vocês também o endereço do Gitkraken. É isso e até a próxima.